を始めたいと思います。君に振り向いてもらうために君が好きな ありがとうございます。 she's はい、えー、九州一周旅行無事終わりました目標通りライブのお金だけで一周できましたえー、皆さんのおかげです。やったありがとうございました。ありがとうございました。九州の皆さんありがとう最高だありがとうみんな楽しかった 楽しかった